Deryalar boyunu seyran iterdim Seyranlar etmedim seyyar git gelir Deryalar boyunu seyran iterdim Seyranlar etmedim seyyar git gelir Kelgen aşıklarını heyran iterdim Heyranlar etmedim seyyar git gelir Heyranlar etmedim seyyar git gelir dönen dönen piyalar Yarın beni ölsem kayra kuyalar Bu körüngen dönen dönen piyalar Yarın beni ölsem kayra kuyalar İpek köynek yakaları düğmeli Giyip sallanmadım sen yar git gelir İpek köynek yakaları düğmeli Sallanmadım sen ya git gelir Mangıraklı algır boğazlar Salı bağlamadın sen ya ağır git gelir Boynu kongıraklı algır boğazlar Salı bağlamadın sen ya ağır git gelir Beni aklım heyran bulubdur Malı mülküm beni veyran bulubdur Sen ketkəni aklım heyran bulubdur Malı mülküm məni veyran Sen Sən əmnin sigir giryan bulubdur Yığladım, kümmədim, səyyar gitgənim künmedin sen yar git gelir Yığladım künmedin sen yar git gelin.